السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے محمد دانش اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ بٹ کوائن کیا ہوتا ہے بٹ کوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جسے دو ہزار نو میں ستوشی ناکاموٹو نے اپنے دور میں اس کو ایجاد کیا تھا تو بٹ کوائن کو کیسے آن کیا جاتا ہے اور بٹ کوائن کیا ریٹ کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ میں اپنی بٹ کوائن کا ریٹ وغیرہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں B T C to U S D کر دیتا ہوں یہاں پہ یعنی کہ ایک بٹ کوائن کی جو ویلیو ہے وہ تین ہزار نو سو پچیس ڈالر ہے اور bitcoin value 2009 bitcoin کی جو شروعات میں ویلیو تھی وہ تھی ستائیس ڈالر یعنی کہ ایک بٹ کوائن کی جو ویلیو تھی دو ہزار نو میں وہ ستائیس ڈالر تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹ کوائن کیا چیز ہے کیا بلا ہے اور اس کے بارے میں یہ کیا سکھا تو آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بٹ کوائن کیا ہے اور اس کو اس طریقے کا یہ اس ایسا ڈایاگرام ہے یعنی کہ ٹوٹل اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے ہم بٹ کوائن کو مائن کرتے ہیں اور اس سے ان پیسے یعنی کہ پیسے ان کرتے ہیں بٹ کوائن کو مائن کرنے کے بہت مختلف سافٹ ویئر بھی ہیں اور بہت مختلف طریقے ہیں اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ بہت بڑے بڑے سروس بھی استعمال کیے جاتے ہیں ہائی سپر کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے تاکہ اس کے لیے جلد سے جلد منی کو بڑھایا جا سکے اس کی انکم کو بڑھایا جا سکے مطلب اب یہاں میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں پر بٹ کوائن کو مائن کر رہا ہوں ایک سرور پہ اور اس میں مختلف جو میں نے سی پی یو لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ میں نے جی پی یو کا بھی آپشن ڈالا ہوا ہے یعنی کہ اس پہ جب لگ بھگ میں اتنا دس لاکھ کا خرچہ کرتا ہوں اور اس کو بجلی بھی مہیا کرتا ہوں جتنے ہم اسے ہاؤس پاور زیادہ دیں گے ہمیں اتنے ہی بٹ کوائن حاصل ہوں گے اب یہاں سے پہلے بٹ کوائن مائن ہوا اور یہ worldwide peer to peer network میں آیا اس کے بعد یہ ہمارے ایکسچینج کرتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں اور ہمارے مختلف اکاؤنٹس میں یہ نہیں کہ شیئر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو یہ بیچ بھی سکتے ہیں کسی سے خرید بھی سکتے ہیں بٹ کوائن ایکچولی ہے کیا چیز بٹ کوائن کو ہم جب مائن کرتے ہیں تو یہ اپنے بیک میں بہت سے میٹیکل میتھمیٹکس کوشچنس کو سولو کر رہا ہوتا ہے جتنی دیر میں وہ ان کوشچنس کو سولو کرتا ہے اتنے ہی جلدی ہمیں بٹ کوائن آن کرنے کو ملتے ہیں اب وہ سسٹم اگر کوئی زیادہ ہائی فائی ہے تو اسے جلدی جیسے جلد اس کو سولو کر سکتا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے میرا سسٹم اتنا پاپولر نہیں ہے کہ میں اپنے سسٹم میں یہ بٹ پوائنٹ کی مائننگ کو لگا سکوں اس کے لیے آپ کو لگ بھگ جی core i core i nine seven والے سسٹم چاہیے وہ بھی انٹل ہائی پروسیسر والے اس میں کور آئی سیون ایکزیون انٹر ایم ڈی اس سارے کے سارے کور آئی سے ہی شروع ہونے چاہیے تب جا کے یہ بٹ کوائن کی مائننگ بہت زبردست ہو سکتی ہے عام چھوٹے سسٹم میں بٹ کوائن کی اگر مائننگ کریں گے تو آپ کو سالوں لگ جائیں گے ایک بٹ کوائن آن کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے آپ کو آپ کو بٹ کوائن کی ویلیو بھی دکھا دی ہے بٹ کوائن اسی طریقے سے ہی آن کیے جاتے ہیں مائننگ کرنے کے جو مختلف ہے وہ میں آپ کو ان شاء اللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسے مائن کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اسے اپنے بینک وغیرہ میں ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں فار واچ اللہ حافظ